tenint en compte que hi ha grans beneficis, que estem parlant d'un tema de drets fonamentals, més que mai el compliment d'aquesta llei eh, no pot ser voluntari i malauradament el que estem veient és que de moment Endesa i Gas Natural l'única llei que estan complint és la del mínim esforç. Així que fem una crida, un cop més, a que s'asseguin a la taula, que tanquem convenis pel bé de l'interès general de tothom i que ens estalviem no, expedients sancionadors, que no és el que vol fer aquesta administració, però si no hi ha resposta, la nostra nostra obligació, insisteixo, és donar compliment a aquesta llei.